Zubik egunik ez dinatu nik Ireki ez paniz argia Ireki ez paniz itxutxan izeren Baizene argia Goan gogoan Beti hau gogoan Nik dudan lana ez errana zerko jentatu da negatik Enei xileta maizbentzak espaniz argia Ireki espaniz itxuk zani Zeren baitzen argia Zeren baitzen argia Zeren baitzen argia Zeren baitzen argia Kadran norratzak burdi eit latzak Unki eta buztanea Xuxenen ara eguarritara Diadukan punta Zeren